快点！快点！快点！哎呀！哟，还没 A，还没 A，哎呀，没买呀！sorry sorry sorry，拜了，sorry sorry。好兄弟，好兄弟 s o r r 包。没买，没买，兄弟们，哎，怎么没买？没下来呀？哎呀，那货怎么老摆？摆的没买没。怎么那不干我呀？哦，那不干我。哦，对了，哦，这把出来哇，三个刀了，出来。 ယ်မှာဒီနားနဲ့ကားခေါ်ကျွန်တော်မင်းရဟိုင်းပါဗျာမခေါ်ရလေညမခေါ်ရညမခေါ်ရလေကိုကိုကိုမလားကိုမလားအဲဒီရဒီရတဲ့စီကြီးပဲလာလာလာလာလာလာလာလာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ချာလို့မီးစလို့တာတော့နိုင်ဝက်တော့ဖုန်းဖုန်းတော့မီးစလို့တာဆိုလာဆော့ပါမီးမလားကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောဘူးတရားပဲတရားပဲကျွန်တော်ပဲအဘတာကြီးအဘအားလိုပဲရှိတာအားလိုပဲရှိတာအေးစေးအေးစေး 烟箭的比较那个，这个时代，知道吗？领导烟箭那边都拿手都削掉。没了，没过网，挂。别玩，别玩。好，老古爹，你搞快收挂。 ကိုမကိုမကိုမကိုမကျမကြီးဟမ်ဟုတ်ဘူးနောက်လို့နောက်လို့မဟုတ်ဘူးခုနပြောမြန်မာမဟုတ်ပါဘူးငါတော့ရတာဘာတော့ငါပြစ်လေဘာပြစ်လေငါငါလေတက်တာမဟုတ်တာလေလာလာလာတော့မလားကြည့်လေမမြန်မာလို့ပြောပြ Watch out ပေါ်တော့မတော့ကြာပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လာလာလာလာလာလာလေးလေးလေးလေး I got supplies one knock, one knock, one knock. No, why not? တရားမှာတရားမှာတရားမှာ give why အိုရင်လေးကနိုင်တော့ဒီစကားရအိုဟင်းကအရမ်းမိုက်တယ်။မိုက်ချက်ပဲပြစ်ချလိုက်တာကြိုက်တယ်။ nice ကျေးဇူးပါဗျာကျွန်တော်ထပ်ယူစားပါမယ် thank you ခုန900ရောက်တယ်ခုန900ဆိုအဲ့ဆိုကောင်လေးအဲ့ဆိုဘောပြန်နေပတ်တာကောင်လေးအပြင်ဘက်ကနေပတ်နေရအောင်ကားနဲ့ပတ်တာကားနဲ့ပတ်နေရအောင်ကားနဲ့ပတ်နေရအောင် အေးရရမကလာမင်းကိုအမားအမားကိုကြည်အတော့စကောတော့နေပြင်မလားမကလာမကဒီပေါ်လာဒီပေါ်ဒီပေါ်လာဒီပေါ်လာမင်းကိုရဒီမှာဟာဒီမှာဟယ်လိုဟာပထွေးမားရယ်ပထွေးမားနေတယ်ပထွေးမားနေငါတော့ခွက်ကောင်ဒီမှာမချီရောက်ကြတာလေလာကောက်လက်ပြီးတော့ပဲပေါ်တော့မှာအဲ့ဒါမှရှိရနေနေအဖုံးချမ်းမရ ามไปเอามาตามเอามาตามนี่นี่นี่นี่นี่นี่ Marked a location. เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไว้น้องไว้น้องไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันน้องวันน้องที่ผมมาช่วยที่ผมมาช่วยที่ผมมาช่วยกันนี่เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ครับเบี้ยเบิ้งครับเบี้ยเบิ้งครับเบี้ยเบิ้งไหม จริงจังมาดีมากมีมีมีมเล่นเจอแล้วขนาดนี้ตาเกียนี่ตาเกียนี่จะบอกเว้นี่จะบอกเว้นี่จะบอกก่อนเลยสายนะเช้าเวลาพังแค่สองนี้ ကြောက်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးရကိုကိုပေါ့ဝင်လာရင်ဘတ်ဆိုရနေပြီပါကက်ဆောင်နေရတယ်အဲ့တော့ခက်ခါမှာအဲ့တော့ခက်ခါမှာအဲ့အဲ့ဘောလုံးဝင်းမှာထိုင်ဆောင်နေတယ်လေငါတို့အင်းကြီးအင်းရောပါတယ်အမရောပါတယ်အေးစစ်ဖြစ်လို့ရတယ်ရှိရရှိရရှိရဘောလုံးဘောလုံးဘောလုံးတော့ဘောလုံးတော့ဘောလုံးတော့ဘောလုံးတော့သွားပြီဘာတော့ဘာတော့မြန်မာကြီးဟာမြန်မာကြီးဟာမြန်မာကြီး Watch out ဒီချက်မှာဒီချက်မှာဒီချက်မှာ không không phải không không ạ tí mà mó được không chứ đó ai thì ờ, rồi này ờ nó bấm không bú không bú không bú đi còn tí không bắt đầu nhau à tí bộ mà làm được giờ hấp bộ mà làm được chỉ đó là trời mình mặt bao đi thank you làm là làm là làm là làm ဒီပေါ်မှာဒီပေါ်မှာဟုတ်တယ်ရောက်ချီရချီရဒီမှာဘေးနားမှာပေါ်နေတယ်နည်းနည်းပြန်ကြည့်ရရရကြောတာကြီးအဲ့လိုအကျဲကြီးနားမထောင်ပါနဲ့ဘလို့ကျဲကြီးလားတော့မင်းတရားသူတို့တက်ကိုတိုးသေးတယ်အခုဒီဟုတ်ပြီလားခုဒီကိုတိုးသေးတယ်သူတို့တက်ပုံမှန်တန်မဟုတ်ဟွာတိုးပါလို့ဟောကြသွားရင်ပဲရတယ်လို့ရှိုင်းဝင်ရေဒီလိုက်မှာပြဇောမဒီမှာကျမဟာလို့တင်တော့ရအဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့တော့မလားမက let's go 啊！过来过来，哎，你搞老的要阿我阿多拿来嘛个？我都话，这个这个这个这个这个，罗彪爷现在结束吧，先不玩了，反正也结束吧，罗彪。ခုမှရောက်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအကိမနေ့ကကတိမာတွေ့လိုက်တယ်နော်လေကြောက်ပြီးဒီဘက်လာစားနေတယ်အကိဘဲမှမသွားလား

nó có gì cả mà miếu nó to bao thế để mà cả miếu biết là anh hôm mà hôm mà thấy là đấy thấy là đấy watch out mà watch out không chơi đấy rồi không chơi đấy nào ô số là ô số là hồi xưa à sao ô số là ai ai con đi phơi à, dưới đi con đấy con con này con đi xe đi xe cũ nào mà đi xe cũ nào mà đi xe cũ nào mà 哟，阿妈 A，阿 A，哎呀，你妈呀！ <laughs> sorry sorry sorry，拜了。sorry sorry sorry，不好意思，不好意思，我宝你妈你妈，兄弟们，哎，你们你们哪里来呀？那分都不要跑。我得你们你们你们哪里？我不干活呀。哦，我那不干哦，对了，哦，怎么？我那我三个地方，对不啦？不好意思，老大 ဟမ်ငါပြစ်တော့ပြစ်လိုက်ပြီ Oh my god sorry ပါကျွန်တော်လွတ်တာဟုတ်တယ်မသိဘူးလေဘန်ဂါဒီမရမရဘန်ဂါဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကိုကဘာသာတွေဘာပြုံနော်ဘာသာဟိုကသူတို့ဗတဲ့တွေဘန်းနေရကြနော်ဘာသာတွေကိုကိုဒီဘူးခုံခုံရတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းခွဲခိုင်းပါဘာသာတွေဘာသာတွေတင်းရတယ်တကယ်ဘန်းနေပေါ့ဟိုးဟိုးတနေရာမှာအောင်ပဲဘယ်တယောက်လဲမသိဘူးဘန်းခံရတယ်ပို့တင်တာတွေ့လို့တင်းရမစရမစရမစရမဘန်းကနေဟာတင်းရတယ်ဘန်းနေ မလုပ်ကြပါနဲ့ brother တို့အကောင့်လေစကင်တွေရှိတယ်ဗျာသိလားကိုယ့်အကောင့်ဘန်းခံရလဲအလကနှမျောစီရကျွန်တော်အကောင့်တွေဆိုစကင်တွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခုံပြတာကိုရှောင်လိုက်ပါအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်မပြစ်ပါဘူးအခုတော့တမင်ပြစ်တာမဟုတ်လိုက်ပါဘူးဟုတ်လိုက်ပါဒါပေမဲ့နောက်နောက်ခုံပြလို့မကောင်းဘူးဗျာမကောင်းမှုဆိုတော့ပြပြရှောင်နေရှောင်နေရှောင်နေပြီးတိတယ်တိတယ်တိတယ်တိတယ်ငါတဖူးနိုးစကုန်းနဲ့နေနေနေနေခေါင်းကြီးအိမ်ပါလားနေနေနေတယ်တယ်ဟာဘုန်းကြီးဒီကြီးမဒီကြီးမဒီကြီးအိမ်ပါအာကွာဒီဘက်ဘေးရလေ mark the location

မဟုတ်ဘူးပါခေါ်မှာသူတို့ပြပြတာကျွန်တော်ဘုံလာမှာကြောင့်နေရာရွှေ့လိုက်တာဘုံလာမှာကြောင့်နေရာရွှေ့လိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘုံလာမှာကြောင့်နေရာရွှေ့လိုက်တာ Watch out Thank you ဟုတ်တယ်ဘေးကြီး Thank you ပါဒီဝိုင်းကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဘုံလာမှာကြောင့်ကျွန်တော်နေရာရွှေ့လိုက်တာနေရာမရွှေ့ရင်ကျွန်တော်မသိဘူးလေငါအေယိုဘုံချင်းနေရပါကွာအေယိုဘုံချင်းနေတာငါဘာဘာနဲ့ရ Em ra đầu, đấm ra đầu đi, em ra đầu đi. Này bị đâu à? Ô, chỗ nào, chỗ nào vậy? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Có thằng ba ấy, có thằng ba. Ở đây. Tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ. Chó biết còn đấy, một chó biết đại, một giờ trên nó à. anh anh muốn gọi phố chơi mà nó được không? anh ai này ấy, nào mà xì nhỉ, trong đó một tí ra phóng chơi đây rồi. Không mua, không mua, không mua, không mua. Không mua. Đây đây này. Ở đây, ở đây ai không mua mà xì này nó. အဲ့ဒါကျဲပြန်ပြီရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကျဲနေတယ်အဲ့ဒါကျဲနေတယ်အဲ့ဒါလုတ်ပြရတယ်နော်အဲ့ဒါလုတ်ပြနေအောင်ချက်ရှိုးအဲ့ဒါလုတ်ပြနေအောင်ချက်ရှိုးမယ်ရှုပ်ပေါက်ကျင်တာလည်းပြည့်ပြလိုက်ပြလိုက်တော့တော့အာကောင်းရရပါလားငါချီတော်ပြီလေကွာတော်ပါကွာอืมတော်ပြီလေမကမင်းငေါ့တဲ့ဆိုငေါ့တဲ့ဆိုမင်းအဲ့လိုရတာအများကြီးပဲနော်ခင်ဗျပြောမနေသွားဂိမ်းပဲ ဆော့ဆော့ဟာရှော့ဟာရှော့ပြတာရအောင်ကြည့်လိုက်อืมဟာရှော့ဟာရှော့တော်လာပါ I've located the next မကအေးကောက်ဟာလေမကငါဆယ်ကောင်တော့ရနေပြီကွာငါဒီကွက်ဆယ်ကောင်ကျွန်တော်ဒီကွက်ဆယ်ကောင်တော့ရနေပြီဒါကိုယ်ကမ်းကြိုင်တော့ငါတော့ဘာပဲမကအေးကြိုင်တော့လားအမားပဲကြိုင်တော့မလားရတယ်မားပဲကြိုင်တော့ Okay okay အေးရပြန်တော့ကြံနေအေးရအများကြီးကြံနေရေထားလိုက်ပါ အေးအမတွေ့ပြီလေမမေးတော့တော့တော့အဲငေါ့ရကဲကျွန်တော်မကာရိုကို chicken လေးအပလိုက်ကြပါဦးကျွန်တော်တွားလိုက်တွားလိုက်ပါဦးနော်10မိနစ်10မိနစ်ပဲနော်ကျွန်တော်ရှုပ်ပြောနေရေသွင်းကျွန်တော်ပါခါလေးပါငါထောက်ထားရပါမှာညာရေးပြင်နေရဖိုင်လာအာဘောကောဘီတော့ဘောတော့ဘောတော့ဘောတော့ဘောတော့ đây là ma tù phải là cùng vậy có này nè bác ở trong pháp bảo bác ở trong pháp bảo nha tụi đánh khả năng phạt lại nếu nếu nếu xuống ăn đâu mà được khả nào đi thả lại thả lại thả lại I've located the next play zone. Sì, ma. Ma non era vero. Ah, dove è? Cao, hai cao. Ma di ma, ma no ma. Ma di ma, cao, mi ha visto, mi ha visto. 前まで DJ 前方に敵がいるよあまた見てよロイだ手をまるこらもあれガキだみしららとめ ngã đi bác chỉ bị nào này ngã đi bác chỉ bị nào ờ, ờ, ờ. thế số một bao thì là đó mẹ thế mà cú đi bác chỉ bị nào là mà là mà cho nó là mà tapovian live live മറ്റൊരെണ്ണം മച്ചാവണ അപ്പോൾ ഉപയോഗ mà. ai lại đó ai lại đó ai lại cái gì vậy nó nó ra đi nhà kêu à làm đi. kẹp bia lại mình nó coi bia lại phải đi phải đi ca ca ca ca ca Bye bye đi mà con cho về cho nó đi ba con làm gì vậy rồi tay nha con đâu con à biết chuyện còn gì vậy rồi ồ nó mà nó mới mà mới mà mà ngạt đó đi chào nhé mà các bạn mỹ à đủ lý bạn lý bạn chào đi mà yêu ဝိုင်းပြတာอืมနိုင်တယ်နိုင်တယ်ရောက်ဒီဘက်ကဆိုလို့စောက်ကောင်ကောင်ရနိုင်တယ်ကွာဆယ်ကောင်နဲ့တေသွားတာ25အောင်တော့နံပါတ်10 3တက်က